On gloire à Dieu. Yes, pas oublier, on prend cette scène de nettoyage. Vous continuez à nettoyer l'amour, nettoyer l'esprit, oh. nettoyer l'inconscient. On dit, mais moi, Seigneur, on dit ça avec tout l'esprit, oh. tout l'amour, tout cœur. Oh. Dis, mais moi, Seigneur, la vie me au Seigneur. Yes, yes, yes. Faut-il faire yeux ou même qui peut camper. Dis Seigneur, cette scène ça. Amen. Vous l'entrez, pour le déblayer, Vous le rentrer dans tout dépôt tombe pour le rentrer dans toute boîte qui peut ouvrir, Vous l'entrer, pour laver, pour le porter, Vous le retirer mythe, Vous le retirez ravette, Vous le retirer crabe, Vous le retirez punaise, Vous le retirer puce. Est-ce qu'on l'a pour retirez sourite, Vous le retirez toute vieille bête nuit nuit, dit mais moi Seigneur, mais moi Seigneur Au vainqueur Pour continue à balancer ces balanse Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi. Mais je sais qu'il me veut. Alléluia. Dans sa sainte demeure. Quitte l'Esprit de Dieu. Continue à traverser. avec. Amen. Mmh. Yes, on dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 251 en français du recueil des chants d'espérance. On dit, mais moi, Seigneur, je ne sais pas le jour où je perds mon roi mais je sais que peux dans sa sainte demeure, la lumière brûle. que joignions ma voix au oh, cinquantième. Amen. Bientôt j'adorerai comme eux. Oui, bientôt, bientôt j'adorerai comme feu. Oh oui, bientôt, bientôt j'adorerai comme oh eux. Mais je sais, mais je sais que joignions what God sera le palais éternel. Et je sais que mon, ami sera reconnu par sous souverain. Un regard de Jésus sera bienvenue. Pour moi, pour moi s'ouvre le ciel. Moi si bien trop bien j'adorerai comme Bientôt, bientôt, bientôt, j'adorerai comme Mais je sais, mais je sais que joignant ma voix au saint Amen. les anges, les archanges. Bientôt, j'adorerai comme Mais je sais, mais je sais que joignant ma voix, oh c'est serve. Ou kon prensa wap ti ya Mwen men ki patonye Mwen e men Ki patonye Ki se febra Ou che pe ni ou Ou che pe ni ou Ou che pe ni ou Se ron Ou men si yo malade. moins besoin guérir. <laughs> Moi besoin un sérum pour soulager. Qui te montre bien nous donner au bon cher docteur. Ouais, docteur pas excellent. vite fait c'est haut, c'est haut. Merci. passant vahique Les Aïe! mwen Ay en Pour Pour te ou pour te ou La solitude Mweshita l'océan L'esprit de Dieu couvre ou Alléluia Aïe! béni. Ouais. esprit mon Dieu, touché nous comme bon sang. Qui t'a mon Dieu béni? Qui t'a mon Dieu béni? Visite la boule consolée. Ouais. Visite qui t'a mon Dieu béni? Qui t'a grâce mon Dieu traversé? Visite la boule béni, Saint-Esprit, mon Dieu, là dans mon la vie, changez la vie, changez la vie, changez la vie, changez la vie. L'esprit, yes. avec l'amour qu'elle est Oh oui, changez la vie, Saint-Esprit, changez la vie. Ouais, tu changes Qu'il oh. aimerait Oh. Listen.